ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც საქართველოსში რამოდენიმე ხნის წინ დაიწყო, თავდაცვის უწყების და გენერალური штаბის, ანუ სამხედრო და სამოქალაქო ნაწილის გაყოფის ბოლომდე მივიყვანოთ. დღემდე პრობლემები აქვს თავდაცვის კანონს, იცით თქვენ პარლამენტში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, იმისათვის რომ გადავიდეთ რეალურად იმ სტანდარტზე, რასაც ნატო და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩვენი წევრობა ეთხოვს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, იქნება შემთხვევები, როდესაც მე შეიძლება ვნახოთ სამხედრო ფორმაში, მაგრამ ეს არ არის თავდაცვის მინისტრის თავარი საქმე. თავდაცვის მინისტრმა უნდა მოახერხოს, რომ ემსახუროს ბოლოს ჯარს აქედან, სამოქალაქო სექტორიდან და არ უნდა გახდეს ჯარისკაცი, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ იმ 21-ე საუკუნის ის მოთხოვნა, რომლის წინაშეც ჩვენ ვდგავართ. აა შესაბამისად მე ვერ ვხედავ პრობლემას ვერც ჯარისკაცის ფორმაში, ვერც თავდაცვის სამინისტროდან ჯარის მსახურებაში, მაგრამ ეს ზღვარი უნდა ნათლად გავავლოთ. გუნდია ჯანელიძე არ სადარწასულა, რაც ადასტურებს იმას, რომ არავითარი მსგავსი კითხები არ არსებობს. ის დაბრუნდა ძალიან მნიშვნელოვან სამსახურში, უსაფრთხოების და კრიზისების საბჭოში ხელმძღვანელად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა ვიმუშაოთ და როგორც წარმოგიდგენიათ, ახლა რამე ეჭები არსებობდა სამ თვალსაზრისით, მაშინაც ურთიერთობა როგორ უნდა განვითარდეს. კატეგორიულად უარს ვაცხადებ ამ ტიპის მსჯელობაზე და ამას დაგიდასტურებთ შემდეგი კვირების და თვეების განმავლობაში, როდესაც თქვენ ნახავთ რა ინტენსივობით გვექნება ჩვენ ურთიერთობა.